Vamos de cap, é ou cap. É o mod do furro, hein? É o mod do furro, mano. Vambora. Ó, oh, há muito tempo não nos vemos. Saindo com a sua nova namorada? Sim, e aí? O que, que, você tem com isso? Ela não é muito da sua, mano. Ela é perfeita pra alguém como eu. Me mostra o que vocês têm. Vai se fuder, mano. O cara é mó talarico. Sério mesmo, namorada? Meu Deus, velho. Será que esse mod é difícil? Eu não faço ideia. A animação dele é muito louca. Ele tá dançando no negocinho agora que eu vi. Meu Deus. Ok. Fácil não é. Ou talvez seja, eu só mosquei. Caralho! vambora, vambora, vambora. As setinhas são todas de duas cores só. Agora que eu reparei isso. Porra! Perigoso. Foi perigoso. Foi perigoso aquilo ali, velho. ok, fui bem mal. Nada mal pra um gato. Viu o que eu tô te falando, BF? Isso não significa literalmente nada. Certo, vamos continuar então. Não pense que eu vou dar mole pra você. Bip de boa. 3, 2, 1, go! Olha lá o... O skill de pump lá atrás. Eita porra. Essas músicas são muito fodas, mano. ouvi o barulho do botão do Amogos, hein? Eu ouvi, eu ouvi o barulho do botão do Amogus. Caralho. <laughs> ok. vira o Perigo, eu acho. Minha precisão da música tá triste. Meu Deus! Eu tô todo sequelado. Ok, tá bom. 40%. Tá eu não tô, eu não tô aqui pra fazer bonito. <laughs> Ai, meninos. Ué, eu claramente derrotei você. Ah, você tá zoando. Tá bom, então, vou te mostrar. 3, 2, 1, go! Esse pianinho já deu pra sentir, mano. Já deu pra sentir que vai ser perigoso. as dancinhas enquanto ele canta. Quer dizer, ele nem canta, né? Ele só dança. Ele nem abre a boca, ele só... É como se esses sons estivessem saindo da maquininha ali, eu acho, não sei. Ai, caralho, agora eu buguei demais, velho. Nossa. Meu senhor. Socorro. Oh yeah! Ah! Socorro. Lobinho corno, filho da puta, velho. Talarico, desgraçado. Aí, passei, foda-se. Ei, lobinho, vai dançar? Parece que meu dance pad tá um pouquinho danificado. Eu devia me acalmar um pouco. Isso entretém bastante. Ah, caramba, tem muito mais gente. E o, e o Fliperama vai fechar em breve. Que tal mais uma música, Cap? Ah, ok. Tomara que eu consiga impressionar ela dessa vez. Vambora, vamos resolver isso. Sem andar pra trás. Tem um gatinho... fudeu Ai, meu Deus, quando vem duas assim é de fuder, velho. Vixe, agora fodeu. Mata de duas assim é difícil, velho. Foi! Foda-se! Tá porra! Explodiu a energia do lugar. GG. Otário! Flat Zone. Vambora. Clap, clap, mano. Que isso? <laughs> Esse bicho é do do, do joguinho lá da Nintendo, que eu não lembro o nome. Game Watch, isso. Por que? Do nada, mano. Olha, muito foda, velho. me lembra muito Super Smash Bros, velho. Que tem um mapa dele com essa musiquinha. Quer dizer, não é essa desse jeito, mas o comecinho é a mesma coisa. Essa porra é um personagem do Smash, tá ligado? Oh yeah! GGzinho, do nada, mano, esse bicho aparece, what the fuck?